गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या क्या है गुलाब खाब दवा जहर जाम क्या कहा क्या है मैं आ गया हूँ बता इंतजाम क्या क्या है